Forma part, com diem, d'una política de govern que és tenir una fiscalitat més equitativa, més redistributiva. Som conscients que en un context de crisi hi ha gent que ho està passant molt malament i, per tant, aquest anunci és un anunci per nosaltres econòmic doncs, de primer ordre. No?